Asiakasprofiilit kuvaavat erityyppisten asiakkaiden tarpeita ja tarpeiden erilaisuutta ja niiden rinnalla on hyvä pohtia myös konsepti asiakastasoja. Eli käytännössä jaotella asiakkaat niin, että mitkä asiakkaat tuovat palvelun tuottajalle vähiten arvoa ja mitkä tuovat eniten arvoa. Tässä esimerkissä on kuvattu musiikkipalvelun asiakastasot. Siellä esimerkiksi kiinnostujat on tämmöisiä, jotka satunnaisesti käyttää palvelua ja, ja on tämmöisiä enemmän niin kuin nopeasti sisään ja nopeasti ulos tyyppisiä ihmisiä. Ja sitten taas esimerkiksi fanit, jotka, jotka seuraa aktiivisesti tarjoamaa, haluaa osallistua, haluaa ehkä ostaa lisäpalveluita ja, ja muutenkin osallistua sisällön tuotantoon ja, ja fanittamiseen.